ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የነብር ቆዳ የዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዳቦን ለመጋገር የተጠቀምኩት አራት ኩባያ ዱቄት፣ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ አደርጋለሁ። ውሃው ላይ ያዘጋጀዋቸውን ጨውን፣ ስኳሩን፣ እርሾንና ዘይቱን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአምስት ደቂቃ እሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ እርሾ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ኩፍ ብሏል። እያዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባና እሽት አድርጌ አብኩቼው እመለሳለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም ሊጡ በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ደግሞ ለዳቦ ከላይ የማደርገውን ዳቦ ከላይ ስንጥቅ ስንጥቅ ብሎ የነብር ቆዳ እንዲመስል የሚያደርገውን ሊጥ አዘጋጃለሁ። ነጭ የሩዝ ዱቄት ነው የምጠቀመው። በማቀላቅልበት እቃ ውስጥ ሶስት የሾርባ ማንኪያ እንከሩዙ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መህል እርሾ አስገባና አቀላቀላቸዋለሁ እርሾውን ባናቀላቅለውም ችግር የለውም። ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃውን ጠብ እያደረግኩ አቦከዋለሁ ወይም እበጠብጠዋለሁ። ሊጡን በጣምም ሳናቀጥን በጣምም ሳናወፍር በዚህ መልኩ በጥብጠን እናዘጋጀዋለን። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ በምናደርግበት ሰዓት በጣም ከቀጠነ ከዳቦ ሊጥ ወርዶ ወደምንጋግርበት ትሪ ላይ ሄዶ ስለሚያርፍ ስለዚህ በጣምም አናቀጥነውም፣ በጣምም አናወፍረውም። በዚህ መልኩ በጥብጠን እናዘጋጀዋለን ወይም ማብክተን እናዘጋጀዋለን። ሊጡን በጥብጬው ጨርሻለሁ። ከድኜ ከሊጡ ጋር አብሬ ያስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። የሩዙም ሊጥ ቡክት ብሏል። ሁለቱም ስለ ቦኩ ለመጋገር እናዘጋጃቸዋለን። ሊጡን በመክተፊያ ላይ አደርግና ሞለል አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጀዋለሁ። የምጋግርበት ትሪ ላይ የማብሰያ ወረቀት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ የዳቦ ሊጥ አደርጋለሁ የዳቦ ሊጥ ላይ አብኩቻ ያዘጋጀሁትን የሩዝ ሊጥ ከላዩ ላይ በብሩሽ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ በማደርግበት ሰዓት የካሜራ የባትሪ አልቆ ሳይቀረጽ ቀርቷል። በጣም ይቅርታ። ከላይ በብሩሽ እየቀባው ሊጡን እንደማስቀመጥ ነገርን ያደረኩት። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ ካደረኩት በኋላ በሞቀ ኦቨን ውስጥ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ዳቦ ከአርባ ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ትንሽ አቀዝቀዤ እቆርጠዋለሁ። ይሄ ዳቦ አሰራር እኔና ቤተሰቤን እንግሊዝን ነው የሚያስታውሰን። ከእንግሊዝ ከወጣን አመት ከምናምን ሆኖናል። በትዝታ መለስ ያደርገናል። ለአራት አመት በስራ በቆየንበት ጊዜ ከሴንስቤሪ እየገዛን እንመገበው ነበር። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ቤት ውስጥ ሰርቻለሁ ለእናንተ ደግሞ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እንግሊዝ ውስጥ የምትኖሩ ታቆታላችሁ ቴስኮና ሴንስበሪ ይሄ ዳቦ አይጠፋም። ዳቦ ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ ደረቅ ብሎ ውስጡ ልስልስ ያለና ፍርፍር ብሎ ስፖንጅ የሆነ ነው የሆነው። ሞክሮች በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።